صباح الخير احبائي واعزائي اليوم ان شاء الله نشوفكم منطقه آه، جزيره الاميرات هننزلوا فيها هناخدوا فيها وقت حر ان شاء الله وهنركب باص بالكهرباء بيلف بينا الجزيره بتشوفوا مناظر جميله جدا بتتصوروا كام صوره حلوين وبعد كده بنرجع تاني شويه مطرت علينا جزيرة كيد آبا وجزيرة بيوك أوكر من المعروف عنهما جمالهما الطبيعي الرائع وعليك اكتشاف روعة المواقع التي فيها سيرا على الأقدام أو بالدراجة أو في عربة تجرها الخيول كانت رحلة عن طريق السفينة جميلة وممتعة وكذلك تخللها وجبة غداء عند انتقالنا ما بين الجزيرتين جزر الاميرات دول تسع جزر جنب بعض خمسه منهم بيبقوا فيهم معيشه واربعه بتوع العسكر بتوع الجيش البحريه ما حدش بيخشهم الجزيره اللي احنا فيها دي دلوقتي دي اكبر جزيره في جزر الاميرات كلها الجزيره دي اسمها جزيره بيوك اودا جزيره بيوك اودا بيوك اودا بيوك اودا بالتركي يعني جزيره كبيره بيوك يعني كبير واودا جزيره بيوك اودا آه. جزيره أيوة. كبيره تمام الجزيره دي تقريبا مساحتها 5.5 كيلو متر وعدد سكانها 7500 شخص دي اكبر واحده فيهم جزر الاميرات سموها جزر الاميرات عشان ايام العهد البيزنطي سنه 638 قبل الميلاد كانت الجزيره الاميره اللي بتعمل مشكله كانوا بينفوها على على الجزيره دي كان سجن في الاول بس الاميره بس الاميره بعد كده ايام طبعا الدوله العثمانيه ايام العهد الدوله العثمانيه السلطان والسلطانه كانوا بقى, بقى منتجع زي مصيف بالظبط آه. فسموها جزر الاميرات الجزيره الاولانيه اللي احنا رحنا عليها اسمها جزيره ليبيريا اوضه الجزيره دي بالنسبه لي احسن جزيره في جزر الاميرات ليه؟ ليبيريا اوضه ليبيريا اوضه الجزيره دي البحر بتاعها جميل جدا لو انت عايز تسبح ولا حاجه ودي تبقى اصغر جزيره في جزر الاميرون الجزيره اللي احنا عدينا عليها دي آه. اسمها هبال اودي دي اصغر جزيره دي اكبر جزيره فيهم في سبانجا ومعشويه مدينه اسمها سبانجا ومعشويه المدينه دي بتبعد عن اسطنبول ساعه ونص ساعه ونص ساعه ونص ومحافظه اسمها محافظه كوجاني هي اصلا تبان من هنا يعني المبنى اللي هناك ده هي تقريبا كوجالي آه. تاخد جزء الجزء الاسيوي الجزء الاسيوي مدينه جميله جدا فيها شلالات فيها مناظر طبيعيه فيها جبل اسمه جبل قرطبه بتطلع فوق فيها رحله مطارات في حاجات كتير جدا وفي رحله ثانيه على بورصه بورصه بعيده شويه عن اسطنبول تقريبا ساعتين ونص بورصه اشهر حاجه في بورصه هو جبل الهضاب الجبل ده ارتفاعه 2450 متر بيطلعوا طبعا بالتلفريك التلفريك مرحلتين فيها تلفريك فيها تلفريك المرحله الاولى نص ساعه المرحله الثانيه 20 دقيقه بتطلع لحد قمه الجبل فوق خالص هي ده اشهر حاجه في بورصه وطبعا في حاجات ثانيه في بورصه زي الشجره المعمره التاريخيه عمرها 612 سنه وكده يعني ومناظر طبيعيه جميله جدا وفي رحله ثانيه على شيلا اجوا شيلا اجوا دي مدينتين بيطلوا على البحر الاسود مدينتين بيطلوا على البحر الاسود تبعد عن اسطنبول تقريبا ساعه زمن تسع الزمن توصل مدينه فيلاجوا فيلاجوا فيها البحيره المخفيه فيها قارب بتركبه في النهر بيلف بيك بيلف بيك في النهر فيها ممكن تروح الساحل بتاع البحر الاسود فيها رحله قطارات سفاري تطلع فوق تله كده كبيره بتشوف منظر جميل جدا وهكذا وجزيره الاميرات وسهرات البسفور سهره البسفور دي بتبدا من الساعه 8 لحد الساعه 12 شنها يا سهره دي سهره بتركب سفينه زي اللي احنا راكبينها دي بس أيوة. بس بالليل بالليل بالليل بتمشي تحت جسر البسفور تلف شويه بتاع اربع ساعات وجوه بقى في فقرات جوه السفينه آه. آه، وجبه عشاء طبعا والفقرات اللي هي الرقص ومش عارف ايه ودي جي ومغني بيرقص وهكذا بالنسبه اسمها بالنسبه للجسر يعني لجسر البسفور بس بسفور. يعني بتبقى هناك عند جسر البسفور هم الاربع ساعات وبعد كده خلاص اوكي يلا نشوفك ان شاء الله ان شاء الله حبيبي شكرا آه، مرشد سياحي آه، معاذ شكرا شكرا الكرزات والفرشة أسواق الفواكه طبعا هاي الجزيرة تشتهر هاي الشجرة شوف هاي الشجرة في كل مكان شوفوها الأفرع كلها لازم ما تخلي من هاي الشجرة أوراق جميلة هذا الايس كريم الطيب كم سعرها؟ ثلاثة ثلاثة تن ليرة اوكي هذا ثلاثة تن ليرة تن ليرة يعني تقريبا دولار ونص بس حلوات كلش معالم هاي الجزيرة